So, meine lieben Leute von Deutschland, hier schon wieder euer Victor Viva. Hashtag Akadur Viva. Ich bin euer Massotherapeut in Wil und in Siegburg. Ich habe schon erklärt, ich bin jetzt in einer kleinen Gruppe von Montemagno. Montemagno ist ein Moderator, ist ein Chef, so für mein Wort, mein Chef, ist ein Imprenditore, ein Chef und erklärt in seiner Gruppe, wie du musst präsentieren deine Firma in die Social Network. Zum Beispiel äh, Facebook, Instagram, LinkedIn und, und, und, und. Ja? Gibt eine Basis. Was sind die Regeln für das Machen? Die Algorithmen für äh, Facebook jede Woche oder jede zwei Wochen wechseln. Die Chef von äh, Facebook hat eine bestimmte Idee die muss seine Firma präsentieren, Facebook präsentieren. Und ich habe Glück, mit dieser Gruppe Slasher, nehme jede Woche Informationen. Heute Morgen, ich habe gelesen, ein äh, anderes System, wo langsam kommt wieder die Idee, warum alle Leute nehmen die Handy und die gucken die Handy so gerade, so in diese Richtung. Wir haben immer versucht, die Video machen, sofort gucken. 90%, 95% hat gesagt, die Leute, die gucken über sein Handy gerade. Und dann bedeutet, ich versuche jetzt ab morgen ein Video machen, nichts mit Handy, immer mit Actionkamera in dieser Form. Und schau mal, was die kommt raus. Dann will ich sagen, ich bin jetzt fast gekommen hier in mein Studio, mein Praxis in Siegburg. Heute kommt auch ein bisschen Sonne, schön, genießen euer Wochenende. Wir sehen uns wieder im nächsten Video, Video mit anderen Formationen. Ich bin ja ein Masseurtherapeut, was mir gefällt, gebe immer an alle Leute Notiz. Ich habe die Glück für das Nehmen und ich will geben. Es ist ein Tausch. Ich nehme, geben. Und vielleicht für euch, ich kriege eine, zwei Kunden. Die kommen bei mir besuchen in Siegburg, in Wiel, eine Massage kriegen. Und ab und zu, ich mache auch die Video und die Notizen vor meiner Arbeit. Dann schon wieder. Ciao bei Vito Coviva. Ich jetzt muss ausmachen, warum ich bin dabei. Bye, bye.